Was ist eigentlich One Piece und worum geht es da? Das werde ich in diesem Video ansprechen und damit begrüße ich euch auch zu einem neuen Video und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. One Piece ist mit 455 Millionen verkauften Exemplaren die meistverkaufte Manga-Serie, die seit 1997 wöchentlich im Shonen Jump, einem japanischen Manga-Magazin, erscheint und mittlerweile über 930 Kapitel verfügt. Der Schöpfer dieses Mangas ist Eiichiro Oda, der aufgrund seiner kreativen Ideen, die er in One Piece einbindet, wirklich sehr beliebt ist. 1999 wurde das Ganze dann auch als Anime umgesetzt und läuft so wie der Manga immer noch aktiv. Aber worum geht es jetzt eigentlich in One Piece? Gold Roger, der König der Piraten. Als er hingerichtet wurde, waren seine letzten Worte Ihr wollt also meinen Schatz. Den könnt ihr gern haben. Sucht ihn doch! Irgendwo habe ich den größten Schatz der Welt versteckt die letzten Sekunden seines Lebens dazu benutzt, aus einem kleinen Flämmchen ein Höllenfeuer zu entfachen. Dieser Schatz ist das One Piece und damit leitete er eine große Piratenära ein. Der Protagonist aus One Piece ist Ruffy und bereits als kleiner Junge ist sein Ziel, eine Crew zusammenzustellen, mit der er viele Abenteuer erlebt und irgendwann dann der König der Piraten wird. König der Piraten wird man, wenn man die Grand Line, welches das gefährlichste Meer der Welt ist, überquert, was bislang Gold Roger geschafft hat, und dann das One Piece findet. Allerdings will die Marine für Recht und Ordnung sorgen und bekämpft daher die Piraten und hegt ein Kopfgeld über sie aus. Neben Ruffy gibt es natürlich auch noch viele andere Piraten, die das One Piece finden wollen und da gibt es auch oft Kämpfe zwischen den Piraten und halt auch, weil auf den Piraten ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Was in One Piece auch eine sehr große Rolle spielt, sind sogenannte Teufelsfrüchte, die denen, die sie essen, eine einzigartige Fähigkeit verleiht. Allerdings hat jede Frucht einen Nachteil. Nämlich ist man, nachdem man einen Bissen genommen hat, nicht mehr in der Lage zu schwimmen. Was das Ganze ziemlich interessant macht, denn wie jeder weiß, verbringen die Piraten viel Zeit auf den Gewässern. Aber es geschieht in One Piece auch viel an Land, also eigentlich dient das Schiff mehr oder weniger nur, um von der einen Insel zur anderen zu kommen. Ich könnte jetzt auch noch so viel mehr sagen, aber das will ich gar nicht. Ich habe versucht, nichts zu spoilern, falls sich jemand jetzt nach dem Video dazu entscheiden sollte, dem Anime eine Chance zu geben. Also all die vorhin genannten Informationen erfährt man in den ersten paar Folgen. Ich hoffe, ich konnte euch mit meinem Video jetzt verständlich erzählen, was One Piece ist und damit verabschiede ich mich dann auch. Ciao.